Osibi otyambe. Libulunjo gambo otya joy. Meyo libulunji. Libulunji. Sina buzibu. Atani sok okusina kuchatinda. Mhm. Mm. Bade nagwenda bankubira na eka mujeko kanji kanji teke kanji sulike. Okay. Ani oyakubira banango goba dwe. Eh, Kanawe. Kanawe atyo tusena uransana okumbuza ani ankubira. Meyo byonna nagenda bikubuza. tugenda gwe maaso ne interview mukuliko <coughs> omupiira bannange omupiira ki ogwasena ogwamasaza omasaza guwedde bulungi hmm. nga busiro etutta ekikopo for the first time <laughs> okukitwala hmm. ah, emabegako <clears throat> inawe nali ku interview ne ku mikulu gya whatsapp gyetubeeramuko eyo tukyatinga twogera kuba emipiira mbadde nkyogera lunye nga mbagamba nti bambuuza nnyo owagirawa ba first of all nze nzaaliwa masaka yenava naye mbeera busiro era busiro bampa n'omulimu ogwawa meeya bansasula soka ti nga abantu baŋŋamba owagirawa naye nkoze n'akalangula kuba nanyiniko yagula amasaza <clears throat> yagaana okujja okkajyemu studio yasinika wesi ata kajayo muki mu studio naye nga kalungi nnyo nnyo nnyo manyi ku bulanga obwamasazi obwo naye ngaera ebigabo byenali ntaddemu nti nze sigenda kukola loosi olw'ensonga abakwataganye ababiri alinga maama ne taata abali abali mu kukola omulimu naye nga bagamba nti agukola obulungi gwe basasula agukola obi tebamusasula kali mu buli ngeri nze siina wenkolera loosi maama bwakola obunyi nebamusasula era maama wange yabaafunye taata bwakola obunyi nebamusasula taata yabakoze ki aha so nengamba nti kati awangula yakolaki <clears throat> yawangula naye era nengattako akagamba nti ekikopo ekivalo ekyatandika ekyamasaza kaliko badde ombuuza nga mmaze okupostinga nti it has never been defended by ene masaza uh, by ene masaza team For example, Buddha wins it this year and it is again won by, by Buddha the next year. It has never happened more. <clears throat> era neŋŋamba nti emikisa egisinga giri wa busiro unles nga buddu egenda kuteekawo likodi nga buddu egenda kusaawo ki likodi empya ey'okukidifendinga naye tekitwalibwangako back to back bwekitwala omwaka guno ogujja aba mulala ne bwotuuka ku final aba mulala akitwala hmm. and what i predicted oba my prediction eze nga ntuufu what i predicted that it has never been defended again we've seen it we has taken it who does not manage to defend it owulira otya oluvanyuma lwokuba buddu ofcourse kyenakugambye nti abakwataganye maama ne taata hmm. i cannot feel offended kubanga maama ni taata bakoze eki bebawangudde ekiko omu yawangudde sente zijja waka bwe ziba sente zina gamenti zijja mu nju eka era nino ziryako kati busiro ewangudde embeera busiro nina okulya nina okujaganya ne busiro buddu singa ewangudde nalijaganyiza ne buddu kati mbadde awo wakati nga ŋŋamba atwala yakola ki yatwala kuba bonna bonna bange ewange busiro ndi meeye busiro ewaffe buddu buddu singa ewangu ddemu alinda beyangeza ebuddu ku pati kati busira ewangu negenda kubeera singa gomba ewangu dde oba bugerere oba woji yo siina kakwati byalinnumye naye kati amuhape amuhape ndi musanyufu nti where i stay era ekikopo gyekigenze hmm. so nsubuga pokongs congratulations muganda wange mp sadi ataddemu sente nyingi nnyo myaka mingi nnyo abadde adeservinga okikolaki okukitwala meya tudde ku byokusoma twakulabye ze ku ssomero osoma biki mm. you don't have to know kosi gyensoma but just know that i went back school i went back school is what i can tell you but you don't need there is no need of telling youof course if you want okay. mm. Which course are you offering at um, i've told you There's no need of telling you which course I went for, but just know that I went back to school. Mm. Yeah. Why is it so confidential? it's my separate. It's my separate. Why is it confidential? It's my separate. Why? You'll come to know when I'm done with my studies, because I'm still ongoing. Okay. Yeah. So how long are you pursuing this course? Of course, it's uh, going to take like two, two years, two years from now. I'll be, I'll be graduating okay. in two years from now. Okay, some people are mocking you saying that maybe it was a stunt, maybe you passed by the university. No. You forged it, those papers? No, it wasn't a stunt. Okay. I sat those exams. Actually, I was not alone. It's not like it's not like it's, it's, it's, it's not like other people who sit exams when they are, for example, Joe, you've gone to city for the exam, but you alone. we were very many, we were more than 100 in one class who sat the exams. So I was among them. And I can tell you that I sat with this, this, this, this. Even the teacher who has been teaching me, is there, I can give you the number of Mr. Quays. He will give testimony that I've been studying daily. And I've found, I found those exams very easy. we are given three hours to sit those exams, yeah. Uh-huh. but it took only one hour for me. The exams were... I, I only used only one hour to hmm. finish the exams. I tried to, to tell the registrar, can I get out because I'm done? He said, no, you're not allowed. Mm. It must be three hours. If you're done, you have to put down your papers, wait for your colleagues to finish. You're going to make your colleagues look like they didn't come. you're going to embarrass them. You're going to yeah, Kuvala visa. Okay. So who is sponsoring you in your studies? No, no, no, no, no. I'm working. I'm an artist. I earn money from music. I'm a mayor. I earn money from the town council. I get allowances and there's so many other businesses. So you so, pay your, your tuition? So yeah, I pay my I pay my tuition fee myself. Nobody is paying tuition fee for me. Not a sponsorship or a scholarship. No, no, no, no, no, no. It's me. I pay for myself. No. So what do you have to tell fellow students out there? Which students? Uh, the ones you go to school with. Yeah? The ones you go to school with. No, I just wish them success because our exams are not back. We just sit for the exams. Uh, it's now one week back, but uh, they are supposed to come back after three weeks. So we are waiting for the three weeks. Uh, now we are waiting for two weeks because one week has gone. We are waiting for two weeks for the exams to come back, but I'm sure I'm going to pass. because I was confident. I was confident when I was. Okay, Mayor. Tudako mu Luganda oba tusigale mu Luganda. <laughs> Andi bino byenjagala okuba. Genda maaso, genda maaso. Okay, byenjagala. Saba down, ekiraba ka post call. Hmm. Netugamba haka, oba gwe kenyini gwe akataddeyo. Akaliwa. Kuna ka post ke wa posting ze. Hmm. Happy birthday, my one and only. My one and only kitegeeza ki? ayinza okuba omubwati mu bonna hmm. sisita wange oba mukwano gwange ennyo omubwati mu bonna oba oba omusawo wange omubwati mu bonna oba omuyimbi wange omubwati bonna oba omusama wange omubwati mu bonna kitegeeza ebintu bingi ku posita eyo kwenyini kwabaddeko komenti hmm. ngaomukyala oyo omugwa positinzi addamu My love, you mean the world to me. You mean the best, mayor wange which I love you. Era very yagambye against mayor wange why singa singa yagambye nti mwami wange be my love. Love. What does the word love mean? What does it mean? Because I can call my mother my love. I can call my friend my love. <laughs> what does it mean? mayor What does it mean? Someone you like having romantic someone, feelings. Someone who you're in love with. Romantic is your love. feelings. No. I think she just wanted to use that word, love. But Mayo mchalo go ani se yonga tuze mazima. Yoyo go atugamba konti emia isawa yo natugolo le gomesi. Ainzo kubanga. Tomanya sobola. naye simanya nti esimanyi gweoyogerako omukyala oyo bamuyita birungi gwetwogerako eh, birungi eh. birungi kyali wange birungi kyali wange tubadde tukyali bamukwano naye tumanya tuyinza okuva mukwano nekifuuka ekyala naye tekinnaba kubaawo ekinaba kibaddewo i will let you know okimanyi bulungi nti bwombuuza nti ono ngagamba nti twayagana netwekyaseegaana eh. eh. kubanga mukazi mulungi omulaba eh. mukazi mulungi si mulungi tali mu uganda mm. if shehas been here in uganda mm. waalibadde oba oluusi mukola forup nemumanya but shes abroad just tukyatinga mukwano gwange mpulira nga kyo kyenjagala omuyita love naye kyayagala okumpita mm. but there is nothing much mm, eh, ah. ah. togendanga naŋambo please eh, togendanga naŋambo youare getting the, the truth from the horse's mouth okay. so togendanga nabali bapropaganda bagenda balimbalimba obudde bunabutuuse gwe likyali wange njakubuulira yakulaga eh, nti omuntu yoono tewanabaawo meya kati lwasa abadde agambye nago nekanzu kagolole contribution alete luli aluna yagamba eh. aluna yagenda nagamba nti abananga asanyuse nnyo eh, mm. yasanyusa ekiobanga oddala okitadde omanyi mwyita mumakubo gegamu <laughs> naye manya aluna tategeera eh, kunsi kuno omwana w'omuwadi oyo tategeera <laughs> ah. bitha we nabagamba eh. nti uh, before the end of this year yeah. iwill be introducing or iwill be introduced by someone yeah. or iwill be introducing you my one and onre mm. it's not yet eh, it's not yet no mm. ya kubagamba official and formal atwamulabye eriiso lyeryo nga lyarema tonziza ugende maaso mm. ngabye bugambi kale eriiso lifaanana eryange kale wakiriga nti lifaanana eriri eh. va ku mukasebunya nawe tomubuza mirembe mm-hmm, sinamwogerawayingiddemu ebintu byokweraguzalaguza bajjajja akayimba ketwawulidda luba olubaale oh, ono oh, olubaale keko akayimba tokawulira mazima lubaale aluma ah, no lubaale kyenabadde ntegeeza si lubaale ono gwe bagamba bawiiki dokita nti abantu bagenze simaya mu ddogo biki mhm. nade ntegeeza people who don't take their job people who take their jobs for granted eh? mm. batwala omulimu gwabwe nga tebaguwa kitiibwa they don't respect customer they don't respect when they are looking for jobs they show that if you, if you give me a job, I'm going to do it uh, rightly, eh? politely. Eh, politely, I'll be obedient. Ne? After getting that job, omuntu atandika okulaba nga amanyidde atandika n'okumanyira mukama we bantu babeera banoonya obufumbo bangi nyo abakyala bw'amala okufuna management ngaatandika omusajja weokumumanyira ovaludda n'omusibira ebweru nyoka omusajja gw'osibira ebweru ng'akomyewo mm. ng'omulanga nti nno obadde mba malaaya ddayo kanani gyomusindika bangi nnyo kati lubaala aba akuluma bwabanga akomyewo abasimatuse n'akomawo ate kati omusindika ddeyo abafunira eddala kyentegeeza nti lubaala aba akuluma omulimu bwoguzanyisa lubaala aba akuluma era abakyala abo bala abasinga obungi abeetunda ku makubo bakyala balungi nnyo abakinza abakyala ababindanyo bavuga emmotoka mu kampalamu naye abalungi ate obasanga ku makubo okwetunda kitegeeza batwala management that relationship for granted they did not respect their husbands amugamba kino amuddamu kino amugamba kino adda sawa bweziti so ebintu bingi nnyo abaana bamuwa sente tution ogenda kusobola nazikubamuzaala lubaala bakuluma okitegedde kati gwe omulimu ogwadde ekitiibwa jjo ngaokoze ku spaaka oluddeyo maama wategeera akalimu kwamanya ennakuyo ennaku kati gwe lwali takuluma <laughs> ate lubaale akuluma mulala kubanga wali badde mufumbo naye kati nawe lubaalewo kati ate naawe kyogamba tofunanga ku musajja bukyobaawo tofunanga ku musajja bukyanga obaawo wano mayinja teyaliwe naye ono akateekamukano toka salemu <laughs> twajja kupata ewammwe wazitiyo bathde mu spiki ya mama wo hmm. nashistud horizontal nayimira bwantogo bwati nagamba tuappreciate omwami oh, ronald mayinja atwala ah, obuvunanyi takes care over our lives here buli wiiki ateekera okusindika enyama wano sukaali so bayinja ah, ah, wamuluuzi ngaotya ye ah, ate gyesibeera era ndowooza mulabagana mm. era ndowooza mulabagana naye nze ntudde omulaba mayinja wange mm. gomanyi gyali waka eh. namukubirako kyali wange eh, kukibathide ki aisha akuse <laughs> eh, <laughs> intavyu tewedde intavyu egenda kugwa naye ekisemba enyimba za poninafrica zibadde ziddibwa muzino badde ozirabako hmm. mhm. nzirabye ndabye edi kenzo nendaba fresh dadi mm-hmm. fresh dadi siri musonyiwa obulamu bwange bonna kuki yatukoze yalifunye type ye bafaananya amaloboozi n'obutamanya kuyimba nadda mu nyimba ezo kuba bwe bali abatamanyi kuyimba bangi abafulumye enyimba yalinoonyeza mwezi nganikale babanoonyako abanoye bannaabamanyi liigi mwasambire agimanyi kaliyinza okugamba malaya tamanyi bamalaya banne gwate bato bamanyininga ye abamanyi banne bwabatabamanyi kyovulaba yayimbye bwatyo yazemu yatukoze bubi fire yali musajja muyimbi nye bagenda ku kenzo edi kenzo kubanga owasinza okubeera empaka abantu bagamba kenzo agambye asinga fire no so yagamba nti asinga fire nyenze kyensobola okwogera nti ebiseera bya fire weyayimbira kyenza ayinza nokuba nga ali agenda kuzaalibwa buzaalibwa ebiseera ebyo fire yayimba nnyo nnyo nnyo nnyo obalao nasinga n'abaaliwo naye nembudde buno naye kenza ayimba nnyo nnyo nnyo nnyo kyenjagala abantu bamanye empaka ziri wano nti oluyimba wama kituufu yalwongeddeyo kenzo yes yalwongeddeyo kubanga kyolina okukkiriza tiabawagizi ba edi kenzo tuliawulidde nga kenza zeemu oluyimba yalugenze n'alukola ki oli ku youtube n'alusubscribinga n'alugjayo nedda n'aluviewinga n'alukola ki n'alugjayo nzikiriza nti talent wise fire eh, lutaaya asinga kenzo naye tukkirize nti ate okutunda kenzo asinga fire lutaaya hmm. ekyabantu kyekyabalemye okutegeera nti buli omu era kenzo teyayimbye nti naasinga efire oba nti bage nti yamusinze ya nedda nekenza awakoma mukuyimba kwe naye abawagizi be kati gwebogera ku youtube oba awantu wonawona ku, ku social media gundi platforms ze ojja kulaba nga kenza alina abantu bangi nnyo semakula yayimba wano misaki oluyimba lwa ntongo lwa dani mugula naku ezo bwetwabadde nga gyembadde ensomero eyo kati nga oluyimba olwalwabawala abambuuza nti naye nayimba akayimba ka ntongo mwe bayimbi nemugamba nti lwasooka kukimbibwa dani mugula semakula nalukola remix nagamba nti ate dani mugula fe yani tetwamumanye semakula twali tumanyi semakula yeyakolaki lulwe so kati olaba nti abawagizi ba semakula baconsumis oluyimba baluludde ate nga bade tebamanyirwa ne generation eriwo kati bangi nnyo dani mugula we yayimbe abalumanya baali bakadde nnyo n'abamu baafa ate no generation kenza ate n'alwongera mu baana abapya abakolaki tukirize tugaane nti tosobola kuluringa out kyakenzo kugamba nti oluyimba yaluwongeddeyo very true yaluwongeddeyo tetugamba nti yaluyimbe n'alusinza oli naye yaluwongeddeyo hmm. nze kyenyinza okugamba mbaagala nnyo nnyo abalabi ba spark tv mbaagala yowe ebale kola bulungi mirimo interview zo tujjako zigoyinga vairo kyenkwe wunyako simanyi dogolyo bibanga ebyokusaaga naye tobula muntu bwomutomeza osalamu akantu awo noba mwene ogenda kusalamu kati kaliwa <laughs> osalamu akantu nekagoyinga vairo abantu bakakuwerezanga lunaana ku simuli kaseeakakutami so sipaaka njaganyo ndabira alexi n'abalabonabona bani bokola nabo nkola ne Viola. Viola, ndabire. Carlo Betty. Ate Nancy Imi. Imi. Flavia Mawaji. Jose Naji. Jose Naji. Mm. Bona bona bandabire ya mbagala nyo. Akayimba ka Lubale ngenda kakola video. Naye akahanize mukavaako n'ow'ekyama mwongere mm. okakuba olwokakuba kuba njagala akalubaale ako njagala genda kokukriketi ovo njirana oyagala gena ku cricket over eh mm -hmm. ndabye abatamanyi kuimba banyi wa ku cricket over okay na abatayina nyimba okay ngapo ku cricket over katika ngene njikure toy toy toy toy nabo inza gamba nti eh mm. bakuye cricket over abatamanyi kuimba mm. naba omula bakuye cricket over naba imba uimbira bakuye cricket over na abatayina nyimba bakuye cricket over kangene njikube omwaka guno ngee mwaka guno okujjako nga sipaaka eganya olimbala nga kulukuba ennyo kati bwe mulukuba ennyo nampandika mabasponsa mabasponsa gamba alex sipaaka esponsa mini sponsa nkutadde <laughs>